Hop, hammaga avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Xudo xolisi Marvelous Designer dasturida e, kirish qismini yana qaytadan ko'rib chiqamiz. E? Hop, yana bitta ikkita detallar bor bilan aytib ketaman va yassiq yasashni ko'rib chiqamiz. E? Hop, Marvelous Designerni endi ochib o'tganlar bo'lsa va bundan oldingi videolarni ko'rmaganlar biladigan bo'lsa, hop, bu dasturda ikki xil ekran bor. Bittasi chizma chizishga mo'ljallangan, andazalarni chizadigan. Ikkinchisi uchta ko'rinish. hop andozalanma tomon va e, u bu yerda paydo bo'ladi bunda faqat shu yagona e, ozgincha o'zgartirib yuborsanglar bo'ladi asosiy ish bu yerda qilinadi hop agar faqat uch ds kerak bo'ladigan bo'lsa amir bosasizlar agar faqat ikki ds kerak bo'lsa buni bosasizlar agar ikkalovini mana bu o'rtasida turish kerak bo'lsa buni bundoq qilib qo'yasizlar Xo'p, keyin markazga yaqinroq ishlashni tavsiya qilaman bunda ham. Teparoq qismida faqat, mana pastga o'tib ketmanglar. Mana mana tepa tepa qismida ishlasanglar yaxshi bo'ladi. hop chizadigan instrumentlarimiz ham 3 xil. Poligon, ya'ni o'zingizlar xohlagan narsalarni chizib tashlanglar bilan anaqa qilib. u mana yerda paydo bo'ladi mana ko'rayotganlaringdagi qayerda chizadigan bo'lsa o'sha yerda paydo bo'ladi masalan mana yerda chizadigan bo'lsam tepada paydo bo'ldi mana bu burchaklik shunga markazda ishlayveringlar simulyatsiyada ham tezroq bo'ladi ho'p bo'lmasa markazga kelib oldik ya'ni eng ko'p beriladigan savollar gizmo manda aylanib ketib qolyapti aylantirgan paytimda degan savollar mana masalan mana bu gizmo bor manda hozir turibdi sizlarda misol screen koordinati turadi ham o'zinglar aylansanglar sizlar bilan qo'shilib aylanadi bu narsa yaxshi emas shuning uchun preference gizmodan lokal koordinatga o'tkazib qo'yaylik ho'p yana bitta narsa settingsdan user settingga o'tib View Controls'dan 3ds Max tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, 3ds Max bilan bir xil e, tanaqaga o'tadi. Misol o'zinikida turmaydi, 3ds Max o'tkazib qo'yasizlar bo'ldi. Ya'ni yangi klaviyalarni o'rganib o'tirishingiz shart emas bo'ladi shunda. Hop. Hozir endi e, bitta oddiy drapirovkadan boshlayman. Masalan, mana bundoq. Drapirovka bo'lsin. Keyin hozir yana bitta narsani aytib o'tib kerak. Misol hozir mana bunda cho'zib chizyapman. bunda o'zim xohlagan shaklimga e, proporsiyaga kelganda to'xtatishim mumkin agar xohlasam e, aniq o'lchami biladigan bo'lsa ustiga bitta bosadigan bo'lsam o'shanda mana bunaqa menyu chiqadi bunda misol eni bo'yi mana bitta to'qson deydigan bo'lsam mana bitta masalan bir yuz ellik yoki xohlagan sonimni yozsam bo'ladi masalan hop va bu kopiyalarni soniga javob beraman nechta kopiya bo'lishiga va kopiyalarni e, hosil qilish burchagiga masalan qirq besh deydigan bo'lsanglar bunaqasiga ketadi 0 deydigan bo'lsanglar faqat bo'ylamasiga ketadi hop manga hozir keragi yo'q shuning uchun cancel bosaman va bitta oddiy 90 60 lik yasu yasab olaman andizasini to'g'ri yasu emas bitta drapirovkadan boshlaymiz hop yana ko'p beriladigan savollardan bittasi qanaqa qilib ping qilib qo'ysa bo'ladi ping qilish uchun mana select mesh brush degan narsa bormayapti undan mana pin box ko'tasizlar o'tgan paytda sizlar namnaqa narsa paydo bo'ladi keyin mana bitta bundoq belgilaysizlar o'zinglarga kerak bo'lgan joylarni qattiq pin qilish kerak bo'lsa shiftni bosmasdan belgilanglar faqat boshida shiftni bosib belgilaydigan bo'lsanglar bu hammasi bitta yaxlit boshqariladigan narsa bo'ladi hozir ikkalovini ko'rsatib beraman farqini misol mana bundoq qildik simulyatsiyani bosadigan bo'lsam hozir mana amili mana boshqarsa bo'ladigan nuqtalarga aylandi mana xohlasanglar ortiqchasi bo'ladigan bo'lsa o'chirib yuborsanglar bo'ladi mana o'ynatishinglar bilan hamutlarni yoqdan bir yoqqa bir yoqdan bu yoqqa hop orchasini o'chirib yuboramiz hozir umuman hammasini o'chirib yuboramiz endi hozir shift bilan bosib qilinganini farqini ko'rib chiqamiz hop pinbox kodni bittasini qildim masalan mana bu tomonda shifti bosib mana bu yerdan davom ettirib ketyapman u qaysi ekranda qilishinglardan farqi yo'q faqat menga hozir bu yoq ekran qulay bo'lganiga bu yoqdan qilyapman hop simulyatsiyani bosib endi boshqaradigan bo'lsam hammasi bitta nimani o'ynayapti ya'ni bunisini alohida unisini alohida qilib ololmayman shuni inobatga olinglar hop olib tashlamoqchi bo'lsanglar xohlasanglar o'chirib tashlasanglar bo'ladi xohlasanglar controlni bosib turib hammasini belgilab yuborsanglar o'zi o'chib ketadi simulyatsiyani bosadigan bo'lsa mana holatga keldi hop agar mana bu noto'g'ri dropirovka noto'g'ri joylashib qo'ygan bo'lsa mana buni bitta bosib o'zini ham joyiga qaytarib beradi ikki xil ko'rinishi bor uchta arrangement bor va ikkita arrangement bor buni o'zinglar e, farqini ko'rib olsanglar yaxshi bo'lsa kerak hozir man tushuntirganimdan ko'ra hop control copy control v qilaman yoniga bitta olaman ha mana ustiga olib kelaman bundoq hop ko'rayotganinglardek ustma ust tushdi endi buni sal orqaroq olaman yostiq chunki bunaqa bo'ladi hop endi bunda ham normal degan narsa bor hop yuz tomoni manga qarayapti hozir ya'ni normal to'r turib hozir faqat orqa tomondaginiki orqa tomonga qarash kerak buni qaratib olishni xohlasanglar mana bunda bir gradusga aylantirsanglar bo'ladi xohlasanglar bitta flip normalni bitta bosib qo'ysanglar o'zi teskari tomonga o'giriladi ho'p normallarni har doim e, to'g'ri qilib ishlanglar ya'ni tashqari tomonga ham bir unaqa qilib to'g'irlab endi chok tikamiz bularni orasiga hozir eng oddiy yassiq ko'rsatib beraman keyin keyingilarida xudo xohlasa boshqa jarroh yastiqlarni ham ko'rib chiqamiz chokilar teskari chiqib qolmasin iloji boricha agar mana chiqib qoladigan bo'lsa control b ni bossanglar to'g'ri bo'ladi bu narsa mana hop simulyatsiyani bosamiz endi simulyatsiyani bosganimizda bu ham shundoq oldida yig'ilni pastga chiqib qo'ya qoldi hop belgilaymiz pressure degan narsaga besh beramiz endi simulyatsiyani bosadigan bo'lsak mana bu yostiqqa sal pal o'xshab qoldi hop ag'anasidan oldim mana bularni to'g'irlab to'g'irlab qilib olamiz mana misol o'zinglarga kerak bo'lgan ko'rinishga kelgan paytda simulyatsiyani to'xtatasizlar probelni bosib bitta tomonini kattaroq qilaman bosimini tegini masalan o'n qilaman ustiga besh berdim hop va ustidagini ham bir garmentini kattalashtiraman o'n foizga shunda menda e, qo'shimcha skladkalar paydo bo'ladi u ham bu yoqdan ham masalan agar bitta tomonga beradigan bo'lsanglar bitta tomonni o'zida paydo bo'ladi mana hamma holatga keldi ya'ni ustidagisi e, orqa tomondagisidan yigirma foizli kattaroq bo'lib qoldi hop buni administrozib olamiz simulyatsiyani to'xtatib turib mana bemalol boshqarsanglar bo'ladi agar noto'g'ri ketayotgan bo'lsa hop hozir orqa tomonni bosimi katta bo'lganiga shunaqa tez tushib ketib qoldi ikkalovini ham bosimini hozir bir xil qilamiz yana qaytadan turg'izamiz pauzani bosamiz misol mana mana shakl to'g'ri kelingan bo'lsa menga hop solidify mesh yoki e, freeze qilib qo'yib buni eksport qilsam bo'ladi pauza qilaman hozir hop solidify mesh degan narsa bor sichqon tamom tugmasini bossanglar mana solidify bosib qo'yganlardan keyin bu shaklini o'zgartirmaydi anaqada garmentlar ham g'ijimliklari hech narsasi o'zgarib ketib qolmaydi unaqa katta anaqaga hop bo'ldi mana shu holatda qotadi endi buni hozir eksport qilishni ko'rib chiqamiz mana hozir ikki xil yo'lini ko'rsataman bittasi ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa eski videoda remes qilishni ko'rsatgandim ya'ni setkani ham cho'tka qilib ko'rsatib olib hamnaqa ya'ni kvadratni setkaga olib kelib olib qilishi yangisida endi hozir quadrangulate'ni ko'rsataman triangle'ni quadga o'tkazib qo'yasizlar hamnaqa setga hosil bo'lyapti bunda ham hammasi kvadrat buni ham 3ddda yoki shunga o'xshagan joylar qabul qiladi buni ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi Xo'p, mana bundan yaxshi tomoni hozir o'zinglar ko'rib chiqasizlar. Mana bitta misol e, hozir choklari bor, boshqasi bor. Hosilga ko'rinmayapti. Hozir eksportni gap aytdim, ishlar chiqib keladi hammasi xatoliklari. Hop. File, export, obaja. Dastak. Mana replace qilamiz. single object hop manga multiplikani emas hozir mana har bittasini äh, attach qilib o'tirishimga to'g'ri keladi select all patterns ya'ni hamma mana bu sahnadagi patternlarni belgilash hop bularga hech narsaga tegmayman unwell bunga ham tegmayman xohlasam vel qilib qo'yaman ok bosaman hop export bo'ldi endi hozir maxga kirib import qilamiz desktop Yana anamni ikkisi bir xil yassiq tushdi. Bittasining setkasi kvadrat, ikkinchisiniki anaqa. Xo'p, mana buni eksport qilayotganinglarda agar weld qilmagan bo'lganingizda, hozir uni ham ko'rsataman. Hop, fayl export obj just har doim to'g'ri ishlayvermaydi bu narsa. OK bosamiz. Xo'p, hozir ham bunday akkurat yaxshi bo'ldi. File import import. Bunda hozir mana anvert qilib tashladik. Sizlarda yana unaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, burchaklarida, ye, chiqmadi, cho'tib. ha mana ochilib qo'ygan mana shunaqa narsalar bo'lishi mumkin va bular noto'g'ri qovurg'a orqali ham ulangan bo'lishi mumkin hozir uni ham ko'rsataman qanaqa bo'lishini burchaklarida hop uch burchakli paydo bo'lib qoladi hozir qaysidir bitta modelda shunaqa xato bo'ladi import ha mana mana bunaqa narsa paydo bo'lib qolishi mumkin shunga quvvat quvvat bilan ishlaganinglar yaxshiroq bo'ladi mana shunaqa mana bunaqa chokla paydo bo'lib qolmasligiga quadrangulate bilan ishlaydigan bo'lsanglar bu quvvatda o'zi e, mana bu poligonlarni oqimini moslashtirib yasaydi hop mana bunda nimaga unaqa bo'lganini bilmadim lekin yaxshi bo'ldi endi remissiyani ham bir tekshirib ko'rar ekanmiz ekspert qotganda modellarda baribir mana bu tomonlarda bunaqa bizga e, kerak bo'lmagan kichkina qovurg'alari ham bor shuni ham inobatga olish kerak mana bunda hammasi bir xil yoyilingan katelar e, orasi bir xil joylashgan bo'ladi hop endi hozir ikkinchi xil yastig'i ko'rib chiqadigan bo'lsangiz ikkinchi xili qiziqroq hop kontrol a delete terminator bitta chizib olamiz hozir qandaydir hop ctrl c ctrl v ham yoniga olib olaman bitta ha o'rtaga yana bitta chizib olaman mana ozgincha kattalashtiraman taxminan mana bunchaga markazini markaziga to'g'irlab oldim Ctrl v ni bosaman va markaziga ham yana bitta e, tashlayman hozir mana ichiga bitta oddiy to'rtburchak chizib ola qolaman mana bitta internal e, shape bilan keyin yog'ini shaklini to'g'irlab yuboramiz mana buni o'rganimizdan keyin mana bitta sichqonchaning tugmasini bossak konvertda hold degan narsa bor mana bu teshikka aylanib qoladi shunday teshikka aylantirib olamiz control ni bosib turib mana markazga bitta tashlab olamiz qat'iy qana chiqayotganini tekshirib olishki. Xo'p, xatoligi bo'lgan bo'lsa shuni to'g'rilab qo'yamiz hozir bizda ham bir pastda qolib ketib qopti. o'chirib olaman buni hozir savob mana bunaqa narsaga savol deydi bularni garmantini hozir orasidagi masofa juda yaqin bo'lib ketib qolibdi buni ham hozir to'g'irlaymiz kelovini ham markazga olib kelaman flip flip normal va buni sal orqaroqqa tortaman hamini oldinga olib kelaman hem qilib olib kelib oldim hammasini Ctrl A ni bosib turib, 40 kalıp çıkan alalım olib de çünkü buna chunki bunaqa zid şart shart emas hozir yastiqli ayniqsa. Xo'p, de orta digini olib pastroq kalıp çıkarmış Sol ekan bu, mana buni alalım bo'lib. Hozir şimdi yapılıyor bu uchun. hemen buni oldim. gemeinde bu yoq tomonda bittasini tikib olaman o'shandan keyin nisbat olib ketaveraman bo'ldi hamma narsa hosil bo'ldi bizada pastroq olib tushaman bunavisini simulyatsiyani bosdim hop yaxshi o'rtasiga olib tashlayman mana yerga pressure beraman beshdan hop anaqa narsa hosil bo'lyapti uchtadagi modellarni ko'pida mana mana shunaqa asos ishlatilgan shunga qanaqa yasalinishini ko'rsatib ketishga qaror qildim ho'p mana hozir garmentini turini o'zgartiramiz ya'ni e, materialni o'zini turini o'zgartiramiz materialni o'zini turi mana bu yerga choklangani ta'sir qiladi misol tomonga hozir bizon beradigan bo'lsak yana bitta narsani aytib ketishim kerak orasiga agar chok qo'shmoqchi bo'lsanglar ya'ni e, chok deyman ichiga kirgan yo chiqqan shunaqa ulangan joylarini bilintirmoqchi bo'lsanglar bunga o'tasizlar hammasini belgilaysizlar fold angle degan narsa bor fold strength fold angle fold angle'ni nolga tushirsanglar mana bunga yuz beradigan bo'lsanglar hozir ko'rsataman hisob kitob qilyapti yuz beramiz mana bunga o'ylaydi bo'ldi endi bitta simulyatsiyani bosib yuboraman mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar ichiga kirganga o'xshagan narsa paydo bo'lyapti choklarida hozir setkani o'chirib oddiy qarashda bundoq qaraymiz mana mana bunaqa narsa paydo bo'lyapti agar e, xuddi shuni teskarisi kerak bo'ladigan bo'lsa hammasini belgilaysizlar yana hop mana bunga uch yuz oltmish berasizlar ya'ni tashqariga borib chiqib turgan narsa hosil bo'ladi shunday buni yana o'zingiz eksperiment qilib ko'ringlar hop mana tomonda intensity yaxshi endi garment turiga qaytargan bo'lsak fabrikka o'taman hozir mana buni to'xtatmayman intensity intensity boshqa narsalarga tegmayman eh? pastga tushaman eh? custom degan narsa presetda hop eh? uh, xalxalarni tanlab ko'raman mana masalan cotton wool tanlagan paytimda nima botdi bitta material tepaga ko'tarilib yana pastga tushdi hop yana qanaqadir e, yengilga o'xshab e, harakat qilyapti mana burchaklari boshqalarida sarga o'xshab harakat qilyapti to'g'riroq hop endi bundan boshqasini tanlaymiz masalan hop eng ko'p ishlatiladigan mislin naylon qanaqa o'qilmishini bilmayman ha ichida materiallar farqi bor anaqa hop g'ijimlikni yaxshi hosil qilingan mana shu neylon bilan anaqaligini e, sal pal cho'mib oldim e, hozir e, mislin naylon va kottonda nima deydi deymiz mana mana plyush agar mebelinglarni yasa xudo xohlasa mebel yasashni ham ko'rib chiqamiz xudo xohlasa o'shanda avatarlar bilan ishlashni ko'ramiz o'shanda e, mana bu modelni o'zini qanaqa qilib joylashsa bo'lishini ham ko'rib chiqamiz xudo xohlasa yozib olamiz g'ajimliklarni hozir qilib olamiz hop setkani ham qo'shib ko'rsatadigan qilamiz hozir yaxshi 30 la beraman manga yetadi o'ttiz shundan ham qo'shimcha g'ijimlar e, yana hosil bo'ladi kerakli natija olingandan keyin probelni bosamiz hop friz qilib qo'yamiz risk qiladigan bo'lsangiz bu yerda simulyatsiya bizga hech qanaqa ta'sir o'tkazmaydi buni endi yana o'sha boyagidagidek ikki xil yo'lda eksport qilib olamiz hop birinchi o'zini nusxa olib olaylik yoniga mana narsa bo'ldi hop bittasini remesga bosaman qanchadir vaqt ketadi bunga Senin 하면은 세나마처럼 하면 yordam modelimizni tayyor bo'ldi ikkinchisini ham hozir remesga olamiz unda quvat ikkalovini yana inobatga qilamiz for single object, weld, okay. Model anderen And class. انا عندك اورشيلم كون حطو شي حطالينا mana shunaqa xatoliklar bo'lmasligiga quvvat bilan ishlasanglar yaxshiroq mana bu narsalar mana qolib ketyapti ko'rayotganlardek weld qilsanglar ham bosib qilsanglar ham ketmaydi hammasini qo'lda o'chirib o'tirishinglarga to'g'ri keladi ha bunda unaqa xato yo'q balkim bordiru lekin bilinmaydi bunaqadek birra bosamiz veltni bosamiz undayam bo'larkan lekin bilmas ekan setka anaqa bo'lganligi Endi qaysi bir qulay bolsa o'shanda e, o'zingizlarga moslab ishlab turasizlar setra olamiz buni fahmlayman anaqa narsa bo'ldi bizada ho'p bunga hozir bitta material beraveramiz rangini ozgincha o'zgartiraman reja rangimizga ketib qolibdi yana o'zarayi o'zara hammanidan ko'chira olsanglar bo'ladi bizada mana bunaqa narsa hosil bo'ldi sizlar ya'ni simulyatsiya jarayonida bu narsani o'zgartirishinglar va shunga o'xshagan ishlarni qilishinglar mumkin bo'ladi hop e'tiborli uchun rahmat xudo xohlasa keyingi darslarni ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar